gerade. Alter, das war das noch. Oh! Nice! was zum Echt was? Alter, sehr nice! Das ist auf der letzten Sekunde. Aber das, die Kirche ist bei mir. Was ist das? What the fuck? <laughs> What? get some! Get some! Ha! Ich mal kurz leise legen. Ach, fick doch die Henne. ich hab dich gehört. ich bin wieder zurückgekommen, weil ich gerade die Granate. Ah! ich hab Jesus Christ, that's Jason Bourne. Alter. Das ist ja extrem killgeil, ne? Ja, ja, klar. Was soll ich machen? Aggressives Verteidigen. Surprise! Was? Nein, nein! Ja! <laughs> ja! jetzt, guck mal, jetzt schießt er. <laughs> Ich hätte den Kopf nicht getroffen. Was? Hä? Bei mir leckt es, du bist weg und auf einmal bist du tot. Hä? du bist ein ekliger Pinger oder was? Hä, ich war bei der Treppe und sterbe auf einmal aus dem Nichts. instalos Hallo, Hallo. Was? Echt, du hast schon alle verballert? Surprise, Motherfucker! Was? Ich bin... <laughs> Sneaky Revolver. Eines reingetreten, oh. einer Gummine. Trap. Echt? Ja. Trapped. Irgendwas geinjured. Irgendwas geinjured? Ja. Irgendjemand ist geinjured. Come and help me! Come and help me! Come on, help me! Ah! Oh lol, ich bin noch mit einem Gang drin. Du hast ihn ja wirklich geinjured. Oh, wow, Blackbeard. <laughs> Reaktionszeit. Okay. Heute direkt Prefine um die Ecke laufen, oder was? Ich werde direkt was, Go! Ich will zu sterben. Nee. Keiner da. Okay, alles safe, oh, alles oh, safe. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, Rein, Rein, rein, rein, rein, go, go, go! Steh wir doch auf die Treppen, los, los! Hinter mir, hinter mir. Reinforcen, da der geht nicht. da drauf, da drauf. Hier, Schild hin. Ich hab keinen Schild. Ich hab keins. Der liegt. weg da! Spot, Alter. Sie kommt, oh, oh. schießen von hinten, pass auf. Geh weg da mal, ich muss ein ads hinterziehen. <laughs> Komm, ein Kind. Oh! oh, oh, oh ich hab mich geholt. nice, nice, nice, nice. Nice, Jason. Ja, ihr könnt eh nicht mehr defusen, also. Was ist für Loser, Alter. Wir kennen hier trotzdem, wo wir draußen sind. Ihr hättet euch noch mit C4 umbringen müssen. Warum ist die Garage offen? Tactical Advantage, sag ich nur. Warum liegt hier Stroh? Aus! oh mein Gott, der Gehose. ja. ja. Lol, ich hab da durch den Kill bekommen. Das ist die Arme draußen gelegt. Ja! Nice, guter Kill, Fabian. Guck mal, die Arme ist draußen. Oh, die Arme wurde. Nee, das die Arme ist leer, glaube ich. ich weiß nicht, ob wie man holen will. Achtung, der hat Luke Armor. <laughs> Was? Wer? so. Ja, guck mal, ich habe eine Luke Armor genommen und zwei sind weg jetzt <laughs> noch. Oh Gott, was, was, was denn? Ich wurde draußen ausgesperrt, ich musste mein Überleben sichern. Oh, hä? Die Garage ist offen? Der Puck? Ja, so <laughs> was? Bitte Man sich auch zu uns gesellen. Hm. Ach, jetzt hast du es drin bekommen. Was? Ich hätte vor Stay wer, stay wer. Ja, ich hätte gesagt nur auf K kurz. LOL. What the fuck. Ist doch scheißegal. Hä, hey, Echo ist tot. Riskier, du musst. Oh, Junge, oh. <laughs> <laughs> Herzlichen Glück. Aber sie? Nein. Nein, nein, nein. Renn! Renn! dich in die Ecke? Renn! Ah. Ja! Was? <laughs> ja! nice.